सुतोंडा किल्ल्याचं बेस विलेज तळाला असलेलं गाव नायगाव ही नायगावची शाळा छोटस गाव टोपी पेनो हो, टोपी नायगावचा किल्ला सुतुंडा आठ वाजता चालायला सुरुवात केली आहे नायगाव गावातून जे पायथ्याचं गाव आहे खडकळ वाट ठळक अशी अलॉट नसल्याने गावातून मार्गदर्शक घेतलेलं आहे डोंगराला स्वतःच्या उजव्या साईडला जाऊन वळसा घालून मागच्या बाजूने ही वाट सुरू होते ठळक असा रस्ता अजिबात नाही आहे त्यामुळे थोडीशी शोधाशोध करावी लागेल जर गावातला माणूस नाही घेतला रान पण माजलंय घाणेरीची झुडपत गांगेचा उग्र असा गंध येतोय सुतोंडा किल्ल्याचा प्रवेशद्वार चाळीस मिनिटाच्या चढाईनंतर डोंगरात पोखरून काढलेलं प्रवेशद्वार हे पण तासलेलं आहे इथे फोडण्याचा प्रयत्न झालेला आहे पण तो सोडून दिलं आहे समोर बांधकामाचे विशेष बाले किल्ल्यावाचा स्ट्रक्चर तुटलेलं प्रवेशद्वार जाण्याचं जाऊ होतं नकली खांब दिलेली आहेत अजून एक पाण्याचं मोक्ष टाका इथे पण खांबाचा सपोर्ट घेतलेला होता खांब सध्या तुटलेली दिसतात इकडे काय खोली आहे का टाकायचंच आहे इकडे खांब सगळे तुटले या गडा पिण्यालायक पाणी नाही ना हे पे पेल वापरतं का निकाल शंभू पाण्याची टाकी एकदम वेगळ्या पद्धतीचं बांधकाम ठिकठिकाणी बदलले आणि समोर हाँ? फोटो के तो आराम से आराम से फोटो के चक्कर में नीचे ध्यान छोड़ने देने कभी भी इथे स्ट्रक्चर इससे समोरून प्रवेश द्वारासारखं वाटतंय आणि हे fish. of water turtle बाले किल्ल्यावर असणारा वाडा मनी नाही ते काय आवाज आवाज करू नका बघितल्यानंतर ना एक्साइट होऊ नका डिअर हां हिरण बारका होतं का छोटं होतं अरे चांगला मोठं होतं मोठी बकरी असते तेवढं म्हणजे काय भेकर होता काय सांबर होता बाले किल्ल्यातील वाड्याचे अवशेष इसका डियर का अभी जो दो डियर दिखे थे ना समोर दिसणार आहे दरवाजाचा भाग क्लिअर असेल पाण्याची टाकी रायवाडीचे अवशेष पहिल्यांदा कुठल्या गडावर तेही भाले किल्ल्यात मला दोन हरण दिसली रस्ता आहे का खोली आहे अलीकडे जबरदस्त पाण्याचे टाक आहेत एकदम टाकत आठ खांबा कोरलेली आहेत उधर से भी देखो पार्टनर एंट्री है उधर से ही निकल रही चमका तो वो देखो ना लाल दिख रहा है पानी के अंदर हो गया तिकडे बघितलं तिकडे पण एक दरवाजा त्याच्या खाली पण कोरलेले असं आहे काय किल्ल्याच्या पश्चिमेकडे असणारा दरवाजा का गुप्त दरवाजा आहे का आकारावरून तर वाटतो गुप्त दरवाजा नाही इकडून आहोत तुमचं हा गुप्त दरवाजा दिसतो रे अजय राजे अशा प्रकारे गड किल्ला सर करून करून नेहमीप्रमाणे पायथ्याला पोचण्याच्या मार्गावर आहेत